Yo, yo, yo, yo. General Ely. Troublemaker Screw. DMC فانيلا توجور كونطا رشاح كونطا اللاوت والحلاقة معكم يعقوب مستر باص وياه مروان البرنس نونو بوي اون ديريكت من صبر راس بون خاوتي كما تبانوش نا ان شاء الله يجيب الواحد

كنا عطاي قد ذاك المصاب ما كشكل شتي هذاك حي ثم ما يعلم مسأل مشي مع امي مع من هنا خاوتي يسنون الفلوس ديالي عاونونا بارطاج ربي ان شاء الله هاي شكم غير جديد الايامات هذه انتم هاد انت الذئان غيان نوشي بالجمر تي ام سي DMC fora, DMC fora e de na fim passa na boda DMC